О, отлично, стой, стой, не двигайся, пожалуйста. Спрыгни сюда с моим мотоциклом, короче. Под мост, а не на мост. Ублюдки. Звери. Че не так? Понятненько. Либо задевал столбы, либо задевал вот эти, а, как они называются, ну, опоры эти. Я не мог ехать ровно между этим. Мне приходилось постоянно маневрировать. На Т-20 я могу ровно так ехать. Хотя вариант то, что просто я предрочился. Иван, пиши пидора ответ. Пиши пидора ответ, скорее, пиши пидора. О, да! Да сука! Пытался переворачивать. Я ищу под мосты. Ну вот, сворачивай, ёпта, бля. Ну вот и все, <laughs> к слову. Да бля. А Пошел нахуй, иди сам туда. Мудак, ну да сранец. Я сейчас встам. Пизды всем дам.